Saga Stars Hit makeup. Siku za furaha kweli hazikuwangi ndefu, haya mapenzi ndanafanya kuwe fupi. Sitakusahau mpaka siku watanizika, umenifanya nilewe, sikunywi wala hata sivuti da mwanangu mwenye ko karibu na mama umufikii umwambie habari mbaya, eti asante kunifunza jinsi ya mapenzi, lakini kesho kesho kutwa kisikia nimekufa, ajue ni moya aliunda Mariamu amevunja. Nikiishu upomozi baadaye ni paradiso, wakufika mapema ni tabuku viti zenu, na kama sitakufa sitapona hadi kifo sijui mabadidika mabadiliko katokea wapi? Akaambiwa nini mpaka kufika sangapi? Akasahau yale yale nilimwambia, akiingiza mwingine kwa mlango niliingia Jack wa Rosa kafariki, moyo kaniingia udhaifu hai wake juu ya mapenzi, lakini heli wao walikuwa wapenzi, wana sasa mimi saiwa ni wana mshenzi. Ningepata mahali pa kuuza huu moyo, ningeuza nibaku hai nisikufe nao, sababu mwenye nilichagua kuupea amekuwa mchoyo wake kwanga meukaria, nikienda nase inasema nikienda tuonane baadaye, tuonane baadaye, tuonane baadaye. umupende baadaye. Kuona mutu kwanza siyo kumupenda sana, kupenda sana mutu siyo ya kupendwa back. haya mapenzi ingekubali ningelewa ni lakini pombi imekataa kuniingia moyo. Ningemuita daktari afanye upasuaji, lakini hizi hisia kwa moyo hazishiki. Watoto kisa niambie ukweli mindo baba sababu molango watapiti ukiwazani mimi niliupitia nikaingia wa kwanza ukashindwa kunikipuka tafuta zingine zi mwili balidi moyo natoa jasho matea kuupozu natema kila sekunde ningesoma lakini mapenzi hayana shule yote sawa labda kosa ni mimi nilikupenda. alizika ndo wamina zikupendo, lakini munga jua nikifika mbinguni nitamuuliza madhambi niliyotenda. Ndo mwana simba nishi duniani na uchungu, ona dakika ya mwisho ya kunitoa uhai imefika, nyinyi baadaye tutaonana ile siku yingine kama Mungu atapenda.